У Беларусі перыядычна адбываюцца хвалі вопшукаў. І не толькі ў злачынцаў, але і ў шараговых грамадзянаў. Што рабіць, калі да вас завіталі з вопшукам. Сёння у нашай рубрыцы ведай свае правы. Якія дакументы патрабаваць, калі да вас прыйшлі з вопшукам павінна быць дакумент, які называецца пастанова о правядзенні вопшука, будзе напісана па якой адрэсе, у дачыне да якой асобы, па якой крымінальнай справе і там абавязкова павінна быць санкцыя прокурора дазвол на правядзенне вопшука. Ці можна праводзіць вопшук без чалавека, у дачыненні да якога ініцыявалі гэтую працэдуру там прыбежная працэдура што калі адсутнічае сам чалавек могуць прысутнасці блізкіх родных альбо нават у прысутнасці супрацоўніка жэсу бок на жаль там дастаткова гіпкая норма не вельмі зручная там спрацыяльная пункту гледжання якімі мусяць быць патрабаванні да панятых ёсць два патрабавання так што панятых павінна быць мінімум двое і тое што яны павінны быць не зацікаўленымі асобамі ці можна заявіць адвод панятых у калі мы вось ведаем дакладна што гэта супрацоўнікі міліцыі там ці іншыя зацікаўлена асобы то лепш канешне заяўляць адразу адвод панятых э, там на месцы можна пасправаць аформіць то пісьмовым выглядзе вот на імя людзей якія прыйшлі альбо значыць гэта ў пратаколе перад подпісам пра тое што вось не задавальняюць паняты на што трэба звяртаць увагу пры вопшуку попросить их по пачаць весці протакол ад самого пачатку звяртаць увагу важна конечно тое каб усе супрацоўнікі міліцыі для бок дБ альбо любого органа які праводзяць яны былі пад пільным наглядам і панятых і чалавека ў дачыне да якого праводіцца гэты вопшык вельмі важна просто сачыць што яны робяць да калі зразумела што всіх цяжка кантраляваць прасіць напрыклад што яны толькі ў двух там даглядалі гэты пакой каб яны рабілі гэта менавіта паслядоўна спрадку адзін пакой потым іншы на вачах ва ўсіх што рабіць калі у вас канфіскоўваюць рэчы абавязкова трэба патрабаваць падрабязную працуальную фіксацыю гэтага бок па-першае альбо это ідзе дадаткам да пратакола вопшука альбо асобным пратаколам канфіскацыі вымання дзе падрабязна павінен быць прыпісаны кожны прадмет які маецца прычым не проста там напрыклад камп'ютар одна штука а там вайну прыпісана марка кампутер яго персанальны нумар яго колер яго знешні выгляд якія дакументы павінны даць пасля канфіскацыі у калі у вас нешта канфіскавалі забралі ў выніку вопшука то на руках абавязкова павінен застацца вось копія гэтага протакола канфіскацыі вымання альбо дадатка да протакола вопшука дзе падрабязна будзе распісана кожны прадмет прычым з подпісамі асоба якая праводзіла вопшук і з подпісамі панятых бок это той спіс на паставе якога напрыклад можна потым патрабаваць вяртанне гэтых рэчаў і без гэтага не варта даваць дазволы на тое каб забіраць гэтыя рэчы чым адрозніваецца агляд памяшкання ад вопшуку асноўная асаблівасць працэдуры агляду у тым што яна не патрабуе санкцыі прокурора она можа адбыцца ў любы момант бок агляды зазначыць што не проста праглядаюць они маюць права даставаць рэчы шафы іх падрабязна нешта з імі рабіць там і потым забіраць там толькі таму што яны недзе лежаць і на практыцы на жаль вельмі часта супрацоўнікі міліцыі каб не атрымліваць санкцыю прокурору яны так і робяць яны выносяць пастанову агляду прыходзяць памяшканне але паколькі людзі не ведаюць розніцы паміж аглядам ножыкам і вопчыкам яны не пярэчаць калі супрацоўнікі міліцыі залазіць шафы пачынаюць адтуль нешта даставаць запомніце гэтыя парады і ведаеце свае правы бо часта гэта адзіная зброя для барацьбы з несправядлівасцю